حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں نے اس پر سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ چپ کے پڑتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی کے پڑتی تھی بہن جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل اے عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل ما معافی قلبی اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی سر کو بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے دنیا کے کو بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے بدھ کی عبادت کرتے تھے میرے نبی جب آئے بت خانے ہیں چل کہنے لگی مسلو کے خدا الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ Please you like, share, comment and subscribe our channel and click the bell button for get the latest videos.